кыргыз республикасынын мамлекеттик саясий ишмери эл баатыры наамын алган Аксамат Масалиев ар бирибиздин жүрөгүбүздө тазалыктын жөнөкөйлүктүн адилеттүлүктүн жана ар намыстын сыйбалы катары жашап келет мамлекеттик жана саясий ишмер абсамат масалиевдин токсон жылдыгына арналган эскерүү кечеси өттү ага ош шаардык мэриясынан өкүлдөр коммунисттер жана ош мамлекеттик университетинин ректору кудайберди кожобеков катышты кыргыз республикасынын эл баатыры абсамат масалиев тууралуу эскерүүлөр айтылып эстелигине гүл коюшту кыргызстандын экономикалык социалдык жана маданий калыптануусуна зор салым кошкон мамлекеттик жана саясий ишмер абсамат масалиевдин элесин түбөлүккө калтыруу жана эки миң жыйырма үчүнчү жылы туулган күнүнүн токсон жылдыгын майрамдоо максатында кыргыз республикасынын конституциясынын жетимиш биринчи беренесине ылайык президент садыр жапаров жарлыкка кол койгон жарлыкка ылайык кыргызстандын бардык аймактарында эскерүү кечелери өткөрүлүүдө абсамат масалиев менен шұғыл іштесіп мен де мына жерде тұрған